bak yaşlıların yaşam kaynağı geçiyor. Bu çocuk cennetlik ya. Oğlum öyle demeyin ya. Yani iyi ki bir nöbetçi olduk. Bitmiyor hastalıkları. Üç kuruş para için gençliğim ihtiyar evlerine geçiyor. Aa, ayıp ama ya. Denir mi öyle şey? Ee, siz ne yapıyorsunuz? Üç maymun oynamaya devam mı? Şempanzeler iktidar savaşı verip birbirlerini boğazlarken babunlar sorunlarını sevişerek çözerlermiş. İşsizler Emir iyi ki geldin. İki dakika daha geç kalsaydın beynimi yerden topluyordum vallahi. Ha, e, Geç yavrum içeri. Can sıkıntısından patlıyordum neredeyse. Yok teyze ya. Bugün nöbetçiyiz zaten. Bir yığın yere ilaç Geç götürmem lan lazım içeri. Bir de teyze diye utanmaz. Sen beni bir de eskiden Almanya'da görecektin. Almanya'da üniformalı olanlar peşimden ayrılmazdı zamanlar gençler böyle saç sakal gezmiyordu. Bizim oralardaki genç Almanların çoğu gazlaktı. Ah babam, ah babam. Ama babam haç maç giyiyorlar diye yanlarına yaklaştırmadı. Ay cahil adam işte. Haç dediği de haça benzesi içim yanmayacak. Yamuk yumuk bir şeymiş. Neymiş? Tehlikeliymiş. Anne ben gidiyorum. Sizi ve bu şehri terk ediyorum. Montunu almayı unutma. Aldım aldım. Akşam çok geç kalma. Baban kızıyor sonra. Anne ne diyorum sana? Sizi ve bu şehri terk ediyorum. Bu çocuk gece yine geç gelecek. özel bir gün falan mı? Sabotaj bayramı. Ne bayramı? Yok be oğlum. Tren bekliyorsun sen. Ee? Tren falan geçmiyor artık buradan. Dünyadan haberin yok vallahi. Nasıl yani ya? Çaldılar ya trenleri. Trenlerimi çaldılar. Evet. Gece girip gizlice çalmışlar. Kimse durduramamış. Adamlar tren soygunu meselesini çok yanlış anlamışlar ama yapacak bir şey yok tabi. Yok artık ya. Boş ver sen treni. Al bak. Silip gel. Hem ne yapacaksın treni? Yorulmuşsun illa. Ne simidi ya? Ben bu şehri terk ediyorum ne simidi? Terk edip ne yapacaksın? Bak ben zamanında polis olup gittim. Sivil polisken simitçi kimliğine gizlenirdim. Sonra simitçiliği daha çok sevdim. Döndüm buraya simit satmaya başladım. Oh mis. Bak ne diyeceğim. İnsan nereye giderse gitsin götürdüğü yine kendisidir. Unutma. Senin ne pis bir geyin varmış ya. Kurban beni Sinirat. Param var. Param var. Ver. Kaç yılın abi? Doğu Berlin mi Batı Berlin mi? Sovyet sokma şimdi beni abi kapalı olur orası. Mark mı kaldı lan? O elindeki paralar gibi seni de tedavülden kaldırmayayım. İn aşağı. İn. İt. İn. İnsanın omurgası spiritüel boyut itibariyle nice sırların kaynağıdır. O 33 basamaklı bir merdivendir. Yani dolayısıyla spiritüel parazitlerin de ilk hedefi bu bölgeye sızmak olur. İkinci önemli bölge ise göbek ağındır. Hani bu Matrix filminde Neo'nun göbeğine ajanlarca yerleştirilen böceği hatırlıyor musunuz? Yoksa siz o filmin hayal gücü yüksek biri tarafından uydurulduğunu mu düşünüyorsunuz? Hatta Tolkien'in dünyası da tümden gerçektir. Elfler, orklar, hepsi mevcuttular Ve kesinlikle bir hayal ürünü değildir. <laughs> günler ben eczaneye gidiyorum. Hadi ya. Mesela Batman. Evet,